Oh iya deh, aku tahu kita nggak seumuran, tapi boleh nggak aku seumur hidup sama kamu? Halo, Majen sama abang. Maisun mau boh. Cepat deh. Olo olo olo, isun mau aja. Tunggu Bang teh. Ayo Bang. Yo, hati-hati teh. Di mana, Bang? Ih, bohong lu. Gue udah di sini nih, nungguin dari tadi. Oke ya, gue tunggu ya. Yo yo yo. misi mbak boleh ganggu nggak aku boleh nyanyi mudah-mudahan terhibur ya sama suara aku yang bagus kayak gini Meski ku bukan yang pertama di hatimu Tapi cintaku terbaik untukmu Meski ku bukan bintang di langit Tapi cintaku yang baik meski ku bukan yang pertama di hatimu Tapi cintaku terbaik untukmu meski Gimana kalau suara aku yang pertama? Bagus nggak? Parah sih. Kalau yang kedua lumayan. Mau aku nyanyiin lagi? Oh iya, kita kan belum kenalan. Namanya siapa? Nadia. Aku Abdul. Lebih bagusnya nama kamu Dini. Oh Dini? Dinikahin aku. Cinta kita hanya berdua. Sayang kita hanya. Boleh nggak aku nyanyiin kamu lagi? Ini lagu khusus buat kamu. Jadilah pasangan hidupku. Jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka mata dan tertidur di sana. tak main-main Seperti lelaki yang lain Satu yang ku tahu Oh iya kamu bawa buku nggak? Buku nikah kita berdua. Boleh. Yang armada itu? Harusnya aku ya, kayaknya lebih enak. Oke. Okay. Harusnya aku kau bahagia oh iya deh aku tahu kita nggak seumuran tapi boleh nggak aku seumur hidup sama kamu malam aku ini dari orang biasa dari tadi itu aku lagi videoin kamu loh ya kayak orang-orang bikin baper cewek gitu bikin bikin prank ceritanya sih iya tuh videonya kameranya di depan <laughs> Kameranya tolong maju ke depan dong. Uh, kamu punya sosial media nggak? Apa namanya IG-nya? Hmm. Oke okay, guys, lihat aja di City yang sebenarnya. Boleh nggak video ini aku masukin ke YouTube aku? Terima hmm, kasih buat semuanya ya. Salam dulu ah, biar nggak selek. Makasih, dadah.